Jeg skal nå vise hvordan vi kan beregne pH-en i en blanding av en sterk syre og en sterk base. I denne oppgaven her så blander vi sammen saltsyre og natriumhydroksid. Saltsyre er en sterk syre og reagerer med vann i en fullstendig reaksjon. Jeg skriver da en enveispil siden det er en fullstendig reaksjon. På denne måten. Natriumhydroksid er et lettløselig salt eh, og danner natriumioner og hydroksidioner, som er en veldig sterk base. Jeg skriver opp en forenklet reaksjonsligning for det. Sånn. Når vi nå blander disse to løsningene, så vil hydroksidionene og H3O+-ionene eh, fra eh, basen her og fra syren de vil reagere sammen, også det i en tilnærmet fullstendig reaksjon. Så for å balansere så får jeg altså danne to vann, eh, vannmolekyler. Så det jeg trenger for å regne ut pH-en, det er å vite eh, overskuddet her av enten H3O+, pluss eller OH- minus etter at denne reaksjonen har skjedd. Så det må jeg da regne ut. Og da trenger jeg stoffmengden som jeg har før reaksjon, og så må jeg regne det om til konsentrasjoner eh, når det er ferdig å reagere. Da trenger jeg altså stoffmengden av H3O+. Og jeg ser fra den første reaksjonen at det er den samme som stoffmengden av saltsyre. Da ganger jeg konsentrasjonen med volymet vanlige formelen der. Og så må vi huske å gjøre om volumet til eh, liter. Da har jeg gjort eh, utregningen her oppe på forhånd, så jeg får da 0, ups, 0,01 mol. Og det samme må jeg gjøre for eh, OH minus. Og det, stoffmengden der er den samme som jeg hadde for natriumhydroksid, også fordi at det der er 1 til 1 i reaksjonen. Så da gjør jeg igjen samme, ganger konsentrasjon med volym. Så må jeg regne ut den også. Oi, jeg har skrevet feil volum her. Litt øyeblikk. Sånn. Da har jeg stoffmengden av begge de to ionene. Og nå ser jeg at jeg har mer av hydroksidionene enn det jeg har av eh, H3O pluss-ionene. Jeg rett og slett ser hvilket av disse talene her som er det største. Eh, og dermed så vet jeg at etter at den reaksjon nummer 3 her har gått, så vil jeg sitte igjen med et overskudd av hydroksidioner. Fordi at dette reagerer så langt det er mulig, og helt til da H3O plussene her er oppbrukt. Så da regner jeg ut overskuddet etter reaksjonen. Og denne kan jeg nå bruke til å finne konsentrasjonen, og dermed finne pH etter hvert. Så konsentrasjonen av OH da tar vi stoffmengden, og så deler vi på volumet. Nå må vi huske at det er totalvolumet vi er ute etter her, Og da må vi legge sammen det vi hadde når vi begynte. Vi har 50 ml her og 70 ml den andre. Det blir 120 ml. Eh, og så må vi gjøre om til liter. Så det blir 0,2 liter. Så må vi regne det ut. Og da er vi nesten i mål. Da skal vi bare finne POH og dermed PHN. For å finne POH så tar vi negativ logaritme av konsentrasjonen av OH minus. Den kan vi også finne her. Husker at i kalkulatorverktøyet her så må jeg oppgi at det er en tierlogaritme jeg er ute etter. Og får da en pH på 12,96. Og da er vi ferdig.